à qui il avait affaire. Il a compris euh, ce dont nous étions, nous capables. Je suis un citoyen russe. Et comme euh, l'ont dit euh, certains grands russes, c'est très important. Et je vois que notre armée se comporte de manière héroïque, comme ça a été le cas en Afghanistan. Et c'est pour ça que je veux dire aujourd'hui, que euh, je suis également tchétchène, je suis dagestanais, euh, euh, je suis de toutes les nationalités. Je représente tous les groupes ethniques, les 300 groupes ethniques qu'il y a en Russie. Je les représente tous. Et je suis fier que je fais partie de ce monde, que je fais partie de cette force, cette force nationale russe. Et je ne vais euh, jamais me détourner de cela et je, je, l'Ukraine pourrait faire partie euh, de ce monde commun. En Ukraine, il y a beaucoup de groupes nationalistes. Et ce sont également euh, des bandits. Il y a également des néonazis, néonazis qui veulent la guerre. Et nous, nous, nous combattons les néonazis les, formulations néonazistes et, euh, nationalistes continuent de faire rage en Ukraine. Euh, et cela n'est pas normal. Je l'ai déjà dit. Il y a eu euh, des photographies qui montrent à quel point leur offensive est violente. exactement de cette самыми крайними бандитами. Ce sont des véritables bandits. Вместо того, чтобы выполнить обещание убрать эту технику из жилой застройки, от детских садов, больниц, de... наоборот. и euh, parfois même, э, ils tirent sur des hôpitaux et ils utilisent l'artillerie lourde. Они еще и взяли в заложников иностранных граждан. et ils utilisent même euh, des forces euh, étrangères. Il y a eu plus de, de 1000 euh, personnes qui se sont rendues en Ukraine pour les aider. Et à, Kharkiv, il y a eu également des décès à cette guerre. Mais pourtant, l'Ukraine ne cède pas. Il continue. Malgré les morts et malgré les citoyens civils tués. Nous avons également des blessés à Kharkiv. Э, il y a, beaucoup э, de citoyens civils qui sont dans les zones de guerre, mais pour l'instant, ils ne peuvent pas euh, partir. Pour l'instant, э, ils sont français, et certains essaient même de passer par la Pologne. Donc, nous, nous avons mis en place des couloirs humanitaires pour, euh, et des couloirs humanitaires de transport pour que euh, les civils puissent euh, quitter le pays en toute sécurité. Mais je le... non, nous n'avons pas pu le faire justement puisque les nationalistes ne nous le permettent pas. Ils empêchent de mettre en place des couloirs humanitaires э, ils sont partout э, en Ukraine. Ils nous, empêchent empêche euh, de mettre en place ces euh, couloirs humanitaires. Ils s'en prennent euh, aux civils, à leur population, à leur population. je l'ai déjà dit. Donc eh, nos militaires, notre armée répond aux tirs comme cela a été le cas dans le Donbass même si э, les Ukrainiens touchent э, des immeubles civils. Ils utilisent э, des tanks, des missiles, des snipers également. Il n'y a que les fascistes qui se sont comportés comme ceci et qui s'en sont pris aux populations civiles sous prétexte qu'ils défendent le territoire ukrainien. Je le répète, nous ne voulons pas qu'il y ait de victimes dans la population civile. Nous voulons э, soutenir э, tous э, les civils et tous les blessés et tous ceux qui se battent pour la liberté et pour défendre notre pays. Nous il y a également, nous allons envoyer des forces spéciales en Ukraine pour défendre ces millions d'Ukrainiens. Il y aura également des compensations à euh, tous ceux qui euh, participent à cette défense. Et nous allons également donner euh, une compensation financière à toutes les familles de ceux qui ont péri dans cette guerre. Et cela représente 5 millions d'euros. Tous les blessés et tous ceux qui participent э, э, à la guerre recevront une compensation financière. Ils pourront également être soignés э, en cas de blessure. Ils pourront avoir accès à la santé et cela représente plus de 2 millions de roubles de budget. Э, nous avons mis en place toutes ces mesures déjà. Nous allons donc ajouter э, d'autres mesures э, dans les jours qui vont venir pour qu'il n'y ait plus de blessés. Et cela représentera un budget de 3 millions d'euros nos soldats, nos officiels défendent la Russie et se battent pour la vie des citoyens du Donbass. Pour э, il n'y pas э, cette politique anti-russe, э, nous combattons cette politique qui a été vue ces derniers jours. Notre peuple est fier de ses forces armées nous allons toujours nous, rappeler de nos camarades. Nous allons tout faire pour, les soutenir, pour soutenir les familles, les enfants. je m'excuse auprès des familles euh, de nos soldats tués qui ont été tués en Ukraine. Chers camarades, j'aimerais dire que des opérations spéciales euh, ont lieu et le, le plan euh, continue. Rien n'est pas fait par hasard et pour l'instant, euh, tout se passe comme prévu. Notre ministère des Armées va maintenant prendre la parole. Merci.